Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go Ils sont là, mes frères Ils sont là. On y va Bouge pas Police, plus haut Doucement Les mains en l'air, maintenant À plat ventre, tout de suite Vous faites une erreur M'oblige pas à le répéter Qu'est-ce qui se passe, bordel Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus Des coups de feu, plusieurs agents touchés Envoyez-nous les ambulances, vite regarde un peu ce qu'ils ont fait C'est pas terminé En avant Ils sont des fusils d'assaut Ouais Et nous, on a que nos armes de service sont à l'intérieur ces bâtiments Ici Sabre 2, librairie sécurisée. À toutes les unités Les civils descendent de bus près de la fontaine Faut qu'on les protège On a quatre civils pris au piège près du bus rouge Je suis pas armé J'ai besoin d'aide Tout de suite Sergent, les civils près du bus ont besoin de notre aide Jette. on a un ennemi près du bus rouge en sont civils les a abattus comme des chiens Merde Il a tué les civils À toutes les unités, gaz vous Il y a des civils dans la zone Travail, sabre deux L'équipe d'assaut a été déployée. Elle arrive aussi vite que possible. Que toutes les souffle les UIR rejoignent le du Cacus. Agent à terre, je répète, agent à terre やっよ